こんにちは粟田洋介です今日はペンとインクそして水彩絵の具で絵を描いていこうと思います台風が近づいていて朝から雨が降っていますそんで朝から絵を描こうと思ってたんですけどなんかもう夜になってしまいましたすっかり真っ暗ですね夜になっちゃったんですが早速絵を描いていきましょうインクとコリグラフィーペンそれからこのイラストレーションボードに絵を描いていきます 今日は芸術の秋なのでハロウィンの絵を描こうかなこの状態でどうやって絵を描くというのでしょう 嘘でしょ こんな感じで出来上がりましたなんかもうね猫に踏まれたりしてインクがシミだらけになってるんですけどこれもいい味だと思っていますいつもねこんな感じで絵を描いてるんですよまた2匹来ちゃいましたねちょっとこれに色を塗っていくんですがちょっと乾かさなきゃないんで晩ご飯を食べてそれから絵を描こうと思います 今日は焼きそばを作りましたこれは一人で全部食べます美味しかったですごちそうさまでした太陽の光で描きたいので結局翌朝になってしまいました寝ている隙に色を塗っていきたいと思います水を汲んだら早速水を飲みに来ました では早速水彩絵の具で塗っていきたいと思うんですけど昨日はとっても描きづらかったですおお降りちゃった Perfect. はいこんな感じで完成しましたやっぱり夜描くと電気の光だと色がやっぱ電気の光の色になるので太陽の光やっぱり昼間できれば太陽が出てる時間に絵を描くようにしていますなんか猫がテーブルの上に乗ってこなかったのですごく描きやすかったんですけど一体何をしているのかちょっと見に行ってみよう <laughs> 寝てましたはいというわけで今日は ペンインクそして水彩絵の具で絵を描くビデオだったんですけどなんか猫アートビデオみたいになってしまいましたこの絵には何匹猫がいるでしょう答えは多分ここ1匹だけですよねなんかね昨日猫が2匹ももう絵のほとんどこの辺にいたんでなんかこの絵を見ないで描いてたんでもうどんな絵なんだかすっかり忘れてて まあよくあることですけどなんかいつもこんな感じで絵を描いてるって言ったんですけど2匹まとめてやっているのはちょっと珍しくてものすごく描きづらかったんですけどすごく楽しかったですというわけで最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさようなら面白かったと思った方は動画作りの励みになりますので高評価ボタンを押していただけるとありがたいです そしてこれからも動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。